Hello friends, hari ini cak suan dalam video na dapat anak semangat. Jangan itu ni as kapi mana ekon kuliah tak ajar orang ni macam SPI o eh, personal ekon kuliah tak. Nak semangat ya SPI o macam form kapat aja. Ya form ah, kapat ni pun nak semangat jokin. Mana pun nak kapat nak aja. Ya, Ia ni pun nak semangat. Ah, Nuh total ah, details salah kian. Ia nak semangat video ko abah cuni bukan ni boleh ingin na. Ya SPI o oh macam ni semangat. First na ikon tu yang tak pemkapat nak cuma semua ini tu cuma yang salah tengah ha. Nak semua biji ko apa cuma non ini bo. Kalau kita tu orang jiwa cuma subscribe kabo. Ia mana ada orang cuma dua dia pemko yang yang ini dia mana cuma panu panu kapat nama ya kon nak semua totally disukat kene. Mana dia makan canggih, canggih apa nasi macam ni, buat canggih apa nasi macam ni. Kalau bang bang bang, betul canggih, betul canggih ni menu. Aduh, mai ke mai ke naga. Ni mana yang sini ni menu misuat kene totally. Yang sini foto nangin. Aduh, itinyo sa mga tanangin daw de mo itinyo sa mga tanangin naman is mana may bano bano kapag tanga ito tutsale isot yan kaya yan na SBI ni mo front page Indian form mo Indian ka pati man isma ikon kula tamon gen miya front front page ni isma ka patang jawa ni mina first page ni ka patang gen Tanjung next page na kang yan kang pa page 1 ni mina isma bali bali ka patang chim ya ka chim daw yang na इनोहा मा खायरा बाजु जि बाखो बाखो पतन आछम सखां बाया खाय न इसमोना मिनि बो आं आंनि मा खाबोन गिन बुना इसमो या खाय मुयान गि आं मा खाय दोन जुक माइक बाहु गा पतना मिस खबा से को नंबर 1 नि माइक बाकेन डिटेल्स मो पर्सनल डिटेल्स को बाकेन इनो न सखां बा कस्टमर मो कस्टमर नेम गेन जि खाय न इबि मो गेन इनो न इबि मो पतना गेन आईडी माइक के आईडी प्रूफ मो मि आईडी माइक की सेवन के ऑप्शन न किसी ना गेन same as uh, ID proof ni ania. Jadi aku yang non asmani ID, aku kini bawa date of birth, uh, yang non middle name tu uh, ania. Uh, date of birth, kemudian second date of birth bagi male and female yang aku nak semua choose kan atau macam lain. Ani aku dia name of the fathers, name of the spouse, ani name of the mothers. Ia orang nak semua macam segini, bagi pun kapat nangin ni. Ni kau dia orang kau dia orang kau dia kapat nangzua, mui orang kau dia nangzua, naik. ko yang aku bawa bawa cik mak aku mau yang pernah second nationality mau yang dia mau yang aku dapat bawa cik mak kan orang kan lagi kaji kaji nak semua question lagi अब ये खामा का पॉइंट बना के नहीं है फर्स्ट फ्रंट पेज में ये खामा का पॉइंट हुआ ini proof of address मुझे proof of address ingin bayar semua semua ni song ni bimbang sih lagi ini semua address proof address proof nanti main aku benang documents nak dong ya macam berarti पासपोर्टमा ड्राइभिङ लाइसेन्समा भोटर आइडीमा मा एनआरजी एनी जब कार्ड जेको भए पनि यो नै जेको चिकमा कार्ड नगेन यो डकुमेन्ट्सको नत नगेन ने Kita tak dia orang lah. boleh nak jauh ah, orang boleh nak semua, orang apa kapat tu? Mau jika orang boleh macam saya nak semua akan nak jauh ah. Eh, dia country name, dia state, mau kita dia cia, district, pin number, mau macam ni pin code dia, dia pin code number. Yang kita nak semua macam apa mungkin kita susun susun yang gen. Ada next page yang yang mampu kapat nak jauh, yang nak kali phone number, mau only phone number nak semua kapat lagi. Ada religious ni tu nak semua kapat nanti lagi. Jika bawa Muslim, Hindu, atau Christian, jika nak semua kapat bawa, kita yang langsung berdia eh, phone number berbunyi ikuran berbuat nang gini. Nah, dia orang udah nang jawab yang udah blank satu nang gini. Next yang gini cepat ya next page third page kaya ya third third page tuh nang bar maikun nang gini. Nuri mamu kau masih pun dapat nang jawab only only for your signature nih ya no. Ani signature nang gini only for your signature. Ini signature kan aja nih, mamu mamu kau nang jawab yang udah nih. Angin lah, mamu dapat nang gini nih. Nanti next page angel next page aro yes ya- yeah next report page ke bawah next time macam again yeah next photo misal again we ya, nak ni full signature more yeah ni nak yeah nak je place kena sini nak je place kode naro next page again ini dia mamu ko pun ambil next time apa tu yeah tip page ke bawah ni in a six page ni again in six page so macam again yeah ini ya, adita mengarah kapat nama itu ah six page kunyang gentau yang macam uh, nomination mo nak sako nomination yang nak ini nopo ni banyak ni eh, abi koma dada koma nono koma jujung koma ini nomination uh, sih nak tanya ni ini orang yang nominate ini bimeng sih nak ini nomination bimeng ini orang ini nomination bimeng harus incar nak ini mo ini ada nak jawab Aruya kah macam untuk apa kah macam ia ya, details tanomini yang sama-sama macam details tanomini yanomo yanomoni shinde eh, address mun ang no mini ni bima ngi sa kon gen mini bima ko shira tan gen aru maksan relationship mo relationship ara yara nang ni nomination ni ngi para nang ni main ang pa nang ni ai ma baba ma pa nang ni dada ma nang ni abi pa nang ni jujung pa jebong china ba nang ni ma de ma jebong china no bima ko sebone kim ni yara ye no relationship ko brother sister mother je ko sebo blessing ko sebo yara ni amu minor lang gina sikap lang gina minish na ba masya yan ba mo aki madiyar ako maliking gina ismaya amini ba signature of the hmm, witness mo ya no na ismini witness lang gina witness na eh, sani ba ko takis sa ikon ko di kilatang lah, na yung witness na yung saksa lang gina witness ni bimu lang gina address lang gina mo ya witness lang gina 농대속이라 나무 농대속 그래서 어기네 뭐 이지 와야 갑받 나디 이노 매버디 방아무 필압 그람 블롱인 방아니 뭔가 갑받 나가네 이 코미야 뭐 니메 야랑 산모나 스모남 Ah, mari kini kini kini rap ah, kini kini mari kini kini mak cik cik nak semua komen sekali sangat tamat lagi kan? jadi mak aku saya kon pulih hujan nak semua kuliah tamat lagi jadi kan? ah, ya, SP ni mak masa ni pun bank dalam gudang ada mak cik cik ni SP ni nak semua nak nak tanya jadi aku nak semua sabarang mak cik sabarang mak cik cik ni misang ayah kan tak boleh mak cik lupa nak semua sabarang ni mak cik sabarang ni mak cik cik ni misang ayah form maiki fill up kat macam tahu apa tu macam yang ni nak semua nak nak tanya yang kan? gimana sabarang ni mak cik cik ni aku maiki mak cik cik ni aku mesti kita nak amal sancik yang Karena amat sering mengundi bersama dengan Mak Syijah Sanabah saksana takkan orang ni video baik dan dalam cerita ni yang ni saksana takkan orang betul dalam cerita ni ni musang ayah video kita tinggal ah. jadi yang mak sih nak semua jah jadi mak mak sih jah nak semua ayah video ni pasti yang nak semua mula mula dah aku nak semua video ku share kat teman gen je kau deh ni repens sekarang musa mak sih jadi cuma dia aku maiki silap kau cuma aku ni bani antang tang nak semua gapa nak teman gen mu gapa nak dah tang kau pasti nang jawab ni nak semua ni bingung apa gapa teman gen dia pun nak semua ah, gabatan itu deh tangkap aja nangin alam la cara na chi cha chi ni rina tada rina tadi otna tada nangin mon jadi na semua tada gabatan sama tayen ni iji yang ayah first ya front feature deh na semua gabatan dua jadi ya second feature you know macam macam gabatan ada semua semua itu also you know gabatan ni ini belum bangan di mumbai kalau semua issues kayak orang apa mau baca apa tengah ikut macam kayak nak baca itu nampi ni tada ibu ni